адамда уайым болса адамда уайым болса сіз байлықтың үстінде отырып аштан өлуіңіз мүмкін екен стив джобс білесіз бе не деп айтқан қырық үш жасында неден асқазан рагынан қайтыс болған стив джобс бүйтіп айтып кеткен еді да мен бір нәрсені түсіндім дейді өмірдегі ең құны жоқ ешқандай бағаланбайтын нәрсе бұл байлық екен дейді өйткені сен сен дейді жалдап аласың дейді сен өзіңді таситын адамды жалдап аласың дейді жұмысыңды істеп беретін адамды жалдап аласың ауруыңды көтеретін адамды жалдай алмайсың дейді жалдай алмайсың сен ауруыңды көтеретін адам. ойлаңызшы дейді егер сен бизнес класспен ұшасың ба әшейін жай простой класспен ұшасың ба бірақ самолет құлайтын болса екеуің бірдей өлесің екеуіңе бірдей тағдыр мың доллар тұратын амиянға және отыз мың теңге тұратын амиянға бірдей ақша сияды дейді бірдей ақша сияды иә жүз мың доллар тұратын көлік баратын жерге 10 минут кешігіп немесе 20 минут кешігіп мың доллар тұратын көлікте барады мәселе неде мәселе бұл емес құндылықтардың барлығы бұл нәрседе емес құндылық сен сен сен мына сенің ішіңде жатыр ішіңде сенің мына ойлау жүйеңде жатыр